وێبسایتێکت هەیە و دەتەوێ وێبسایتەکەت پارەت بۆ پەیدا بکا یاخود بەتەمای دروستکردنی وێبسایتێکی کە دەتەوێ لە ڕێگاوە پارە قازانج بکەی من لەم ڤیدیۆدا هەشت ڕێگاتان پێ دەڵێم کە دەتوانن بەکاری بێنن بۆ بەدەستهێنانی پارە لە ڕێگای وێبسایتەکەتەوە و پێنج ڕێگا خۆم بەکارم هێناوە و سودم لێ وەرگرتووە و بەهیوام ئێوە سودی لێ وەرگرن بەخێرای باسی ڕێگاکان دەکەین و هەر یەکێک لەم ڕێگایانە ئێوە بە دڵتان بوو ڤیدیۆی درێژی لەسەر دەکەین و باسی دەکەین هەنگاو بە هەنگاو چۆن ئەمە ئەنجام بدەن. بەڵام وەکو بەبیرهێنانوێک لە یەکێک لە ڤیدیۆکاندا باسی دروستکردنی وێبسایتمان کردووە ئەگەر ئەوەت نەبینیوە ئەتوانی بچی سەیری ئەو ڤیدیۆیە بکەی کە چۆن دەتوانی وێبسایتی خۆت دروستکەی بە ئاسانترین شێواز بێگومان ڤیدیۆی زیاتریشمان دەبێ بەڵام ئێستا با بچینە ناو ڕێگاکان ڕێگای یەکەمینیان ئەویش ئەفیڵایت مارکتینگ ئەفیڵایت مارکتینگ بە شێوازێکی تر تەوزیحتری کەینەوە ئەوەیە کە بۆ نمونە من پرۆداکتێکم هەیە یان کاڵایەکم هەیە فرۆشم بۆ نمونە و مایکەم هەیە فرۆشم یان کامێرام هەیە فرۆشم تۆ دێی لینکی ئەم پرۆداکتەی من دا ئەنەی وە لە هەر کەسێک لە ڕێگەی تۆوە ئەم پرۆداکتە بکڕێتن تۆ بڕێک پارە لە من وەردەگری وەکو کۆمشن لە منی وەردەگری لە سەدا ئەکرێت دە بێ لە سەدا پازدە بێ هەنێک شوێن هەیە سەدا بیست و پێنجا کە من باسی ئەم ڕێگانە دەکەم مەرج نییە ئەو ڕێگا تۆ بۆ وێبسایتێک کوردی بەکاربێنی چونکە ئەم شتە تازەیە لە نێو کوردا وا دەکرێ زۆر بە دەگمەنیش دەستت کەیە بەڵام تۆ دەتوانین دەست پێ بکەی لەگەڵ شوێنێکی بازرگانی لەگەڵ کۆمپانیایەک لەگەڵ دوکانێک قسە بکەیت و ئەم شتە لەگەڵیان تاوتوێ بکەیت و بۆیی شتێکی وا بکرێ و بەشکم تۆز بی بە هۆکارێک بەوەی کە لە کوردستاندا ئەم شتە ببێ بە باو. ڕێگای دووەم و یەکێک لە ڕێگا هەرە باشەکان ئەویش ئەوەیە گووگڵ ئادسێنس. گووگڵ ئادسێنس چییە؟ ڕوونتری بکەمەوە، بۆ ئەو کەسانەی کە یوتوبەرن پارە وەردەگرن لە یوتوبدا لە بەرامبەر ئەوەی کە ڕیکلام دێت سەر ڤیدیۆکانیان یاخود بە بانەر دەرەکەوێ لایان بڕێک پارە بۆیان حساب دەکرێ و لە گووگڵ ئادسێنسەکەیان کۆبێتەوە پارەکە وەردەگرن لە ڕێگای بانکەوە و ئەو کەسانەی وێب سایتیان هەیە دەتوانن هەمان ڕێگا بەکاربێنن بەوەی کە کۆدێکی گوگڵ ئادسێنس لە وێب سایتەکەیان دانێن وێب سایتەکەیان ڕێکلامەکانی گوگڵی دێتە سەر و و لە هەمان کاتدا تۆ بڕێک پارە وەردەگری بەڵام بە هەمان شێوازی یوتیوب بە شێوازی سی پی ئێمە بە پێشێوازی وڵاتەکانە بە پێشێوازی بینینە بە شێوازی کاریگەرییە ئەمانە دەکرێت لە ڤیدیۆیەکدا بە تەفاسیل باسی هەرەمووی بکەین کە چۆن داهاتی گوگڵ ئادسێنسەکەت بەرز دەکەیتەوە ئا ڕیکلام خەنە سەر ئەپلیکەیشنەکانیان لە ئەپلیکەیشنەکە ئەندرۆید بێ یان ئایۆئێس بێ هیچ کێشەیەک نییە دەتوان ڕیکلایم بخەنە سەر و وە لە ڕێگایەوە قازانجێک بۆ خۆیان بکەن بەڵام خاڵێکی زۆر گرینگی ئەویش ئەوەیە کە وێب سایتەکەت پێویستە سەپۆرتت لانگویج بێ سەپۆرتت لانگویج واتە کوردی نا چونکە کوردی لە گوگڵ ئادسێنس قبوڵکراو نیە تۆ ناتوانی وێبسایتەکە گەر بابەتی کوردی تێدابێ لە گوگڵ ئادسێنس ئەپڕوڤی کەی مەگەر بە هەندێک تریک و شت کە لە داهاتوودا کێشەت بۆ دروست دەکا و وێبسایتەکەت ئەسڕێتەوە لەم لیستە بۆیە پێشنیار ناکەم کە بەکاری بێنن بۆ وێبسایتی کوردی بۆیە منیش ئەو ڕێگانە باس دەکەم بۆ ئەوەی تۆ دەست کەی بە بزنسێک بۆ ئەوەی تۆ قازانجێک بکەی ئەگەر بێت وێبسایتەکە کوردی نەبێ و ئەگەر کوردی بێ ئەکرێ ڕێگاکانی تر بۆی بە کەڵک بێ بەڵام بۆ گوگل ئادسێنس کوردی سەپۆرت ناکە بەڵام ئەتوانی گوگل ئادمۆ بەکاربێنی بۆ ئەپلیکەیشنەکەت هیچ کێشەیەکی نییە ڕێگای سێم و کە یەکێکە لە ڕێگا باوەکانی ئێستای وێبسایتە کوردیەکان ئەویش فرۆشتنی شوێن فرۆشتنی شوێنی ڕێکلام تۆ بانەرێک لە وێبسایتەکە دائەنەی ڕێکلام بەکرێ ئەدەی بۆ نمونە من چەناڵێکی یوتیوبم هەیە یان کۆمپانیایەکم هەیە دێم لای تۆ ڕیکلام دەکەم بە بڕێ پارەیەک مانگانە کە تۆ ڕیکلامەکەی من لای خۆت دا ئەنەی و مانگانە من بڕێک پارەت پێ ئەدەم واتا بانەر یاخود بە شێوازی پۆست یا بە هەر شێوازێک لە وێب سایتەکەت دا تۆ بە مانوەڵی واتا بە شێوازێکی دەستی ڕیکلامی من دا ئەنەی لۆگۆی من دا ئەنەی پاشان لایە بێ بەو شێوازی کە لە وێب سایتەکانی ئینتەرنێتی کوردی دا بە تایبەت دەیبینی لە ئێستادا ڕێگەی چوارەمیان فرۆشتنی کەلوپەل یان کاڵا بۆ نمونە ئێستا من لە جگە لە یوتیوبدا شاستۆرم هەیە وێبسایتێکە تێدا کاڵا دەفرۆشم کە بریتە لە جلوبەرگ و لەم شتانە کە تێدا دەیفرۆشم تۆش دەتوانی وەبسایدەکەت کی بە ئۆنلاین شۆپینگ کە ئێمە پێڵێنێ ئەو ناوە ئا گشتی ئەگەی ئۆنڵاین شۆپینگێک تێیدا کاڵا بفرۆشی یان کۆم یان دەکرێ وەکو مێرچێک بەکار بێ کە تۆ ئەگەر یوتیوبەرێک بی تۆ ئەتوانی مێرچت هەبێ بۆ نە خەڵک شتەکانی تۆ بکڕێ کە لۆگۆی تۆی لەسەر بێ بەم شێوازە ئا یاخود تا دەکرێ ئۆنڵاین شۆپینگێک بکەیتەوە جا فکرەی کارەکە بۆ خۆتە بۆ خۆت چۆن ئەیکەی بەڵام گرینگەوێ کە تۆی لە ڕێگای وسایتەکەتەوە پەیمەنتی ئۆنڵاین شەتە دابنێ بە خۆشحاڵیەوە ئێستا ئاسیا حەواڵەمان هەیە فاست پەیمان هەیە ناس واڵێتمان هەیە زەین کاشمان هەیە ئەوانەمان هەیە کە خەڵک دەتوانێت بە ئۆنڵاین پارە بدا ئەگەر بێت و حساب بانکی و پەیپاڵ و ستریپ و پایۆنیر و ئەم شتانەی نەبێ. ڕێگای پێنجەمیان کە ئەمیش تا ڕادەیەکی زۆر زۆر تازەیە بۆ کورد ئەمیش ئەوەیە کە خەڵک کە تۆ هەوادارێکت هەیە کە تۆ کارێک دەکەی کە تۆ خوول دائەنێی خەڵک دۆنەیتت بکا خەڵک بتوانێت پێت ببەخشێ بۆی کە لە زۆربەی وڵاتاندا کۆمەڵێک حەتا کۆمپانیا هەیە لەسەر دۆنەیشن بەڕێوە ئەچێ تۆش دەتوانی دایبنێی بۆی خەڵک دۆنەیشنت کا دۆنەیتت کا بۆی کە تۆ بەردەوام بی لە کارەکەت ئەمەش یەکێکە لە ڕێگا هەرە سەرکەوتوەکانی دەرەوە بەداخەوە لە کوردستان تا ئێستا بەم شێوازە نیە بەهیواین ڕۆژێ لە ڕۆژان ئەمەش لە کوردستان ببێ بە شتێکی باو و ئاسایی و و ڕێگایەک بۆی خەڵکانی کۆنتین کریتەر و ئەو کەسانی کە شتێک پێشکەش بە ئێوە دەکەن ئیستفادەی لێ بکەن ڕێگای شەشەم ئەویش نوسینی بابە یان با بکوو بڵێین تۆ بڵۆگێک بۆ خۆت ئەکەیتەوە پۆست بە سپۆنسەر دەکەی واتا چۆن کە بە ئینگلیزی تۆن پێ بڵین سپۆنسەری پۆست باشە ئەم شێوازە چۆنە من کە کۆنتین کرێتەرێکم بۆ نمونە تۆ بابەتێک لەسەر منە نووسی لە بەرامبەردا بڕێک پارە وەردەگری لە من لە هەر کەسە گەر هەر شوێنێک کە تۆ بابەتێکی لەسەر نووسی وە بوون ڕیویش دەکەیانیانەکەی تۆ بڕێک پارە لەم شوێنە وەرەگری کامت بزنسێکی باوە بە خۆشحاڵی و ئەمەشیان لە کوردستاندا هەنگاوێکی باشی بڕیوە و لە جیهانیشدا چەندەها وێبسایتی گەورە هەن کە لەسەر ئەمە بەڕێواچن و داهاتیان ملیۆنەها دۆلارە. هەڵی حەوتەم ئەویش موشتەری بدۆزیتەوە بۆ کاڵاکانی کۆمپانیایەک، بەرهەمێک، شوێنێک. ئەمە چۆنە؟ ئەگەر زیاتر بچینە ناو تەفاسیلی شتەکەوە، بۆ نموونە من کاری پۆستینگ دەکەم، واتا وێبسایت دەفرۆشم و ئەم شتانە تۆ دەی باسی کۆمپانیاکەی منەکەی لە بەرامبەردا وەکو ڕیڤویەکە بۆ کۆمپانیاکەی من لە هەمان کاتیشدا تۆ مشتری بۆ منە نێری من لە بەرامبەردا کۆمشنێک ئەدەم بە تۆ کە تۆ هەر کەسێک دەڕگەی وێبسایدەکەی تۆوە سەردانێک بۆ من هات یاخود ئەوەتا کڕیارێک بۆ من هات من بڕێک پارە ئەدەم بە تۆ کاتوانی بەم شێوازە تۆ هەم ڕیڤیوەکەی هەم باسی کۆمپانیاکەکەی هەم باسی خاڵی لاواز و بەهێزی ئەم شتاکەی و لە بەرامبەردا تۆ قازانجێکیش دەکەی. ڕێگای هەشتەم و کۆتایی کە لە هەموو تۆڕە کۆمەڵاتیەکان باسم کردووە واتە لە هەموو ئەو ڤیدیۆیانەی کە باسی بەدەست هێنانی پارەم کردووە لە ڕێگای تۆڕە کۆمەڵاتیەکانەوە باسی ئەم خاڵەم کردووە ئەویش وێبسایتەکەت گەورە کەی بەناوبانگی کەی بابەت بڵاوەکەیتەوە دواتر دێی دەیفرۆشی کۆمەڵێکی زۆر زۆر لە مارکێتی ئۆنڵاین هەیە لە ئینتەرنێتدا کە تۆ دەتوانی وێب سایتەکەی خۆت بفرۆشی کاتێک کە تۆ وێب سایتەکە گەورە کرد ڕانکی بەرز بوو هیچ یەکێک لەو ڕێگانێک کە من باسم کرد بۆ تۆ دەستی نەدا تۆ توانی بەردەوام بی لەو کارە وێب سایت دروستکەی گەورەکەی بیفرۆشی وەکوی کە خەڵک لەگەڵ ئینستاگرام و فەیسبوک و تویتەر و ئەوانەیەکە تۆش دەتوانی وێب سایتەکەت بەم شێوازە لێ بکەیت بێگومان ڕێگەی زۆر زۆر زیاتر هەیە بەڵام من هەوڵمدا بە کورت و پوختی ئەم ڕێگایانەتان تێبگەیەنم و دەمەوێت پرسیارێکیش لەوێ بکەم ئایا ئێوە وێبسایتتان هەیە؟ ئەگەر وێبسایتتان هەیە لینکی لە کۆمێنتەکە دابنێن و ئەگەر نیتانە بۆچی نیتانە؟ پلانتان هەیە دروستی کەن یاخود نا؟ وەڵامدانەوەی ئەو پرسیارە وا لە ئێمە دەکا بابەتی زیاتر لەسەر وێبسایت دروستکردن و مۆنیتایزەیشن و پارە پەیاکردن لە ڕێگای وێبسایتەوە باس بکەین. وەکو هەمیشە هیوادارم ڤیدیۆکە سوودی هەبێت بۆتان. بۆی بابەتی هاوشێوە ببینن سەبسکرایبی چەناڵەکەمان بکەن تا ڤیدیۆیەکتر خواتان لەگەاڵ هەر شاد بن.